Thank you. alienda Ghana akapiga Uganda. Mzazi alijitahidi hapo. Alijitahidi na alipuni. Mm. Na lala. Alijitahidi. Mna mtu anta. Mm. Watu wata. Mwisho kwa namba zimejako. Eh? Mwisho kwa namba zimejako. Chai. Alibiwa. Eh. Na ana ana mabati na wingu mandu dimbe baba. Awana. Nabe ni mtoto na namba chashe meje ungo hivi chai. Ejo sima wewe na unyakala. Anyaka ah, tu me. Nyaka. Eh. Nyaka me. mulunga lusungula lwasoki lusungu beni abyatu ah, byali lusungu nze tushimwa muteyano tusitwatula citu uwanjuje ibile obumufikira ningala naswakirwa nabusa kituma yala waswakirwa swakirwa obusi obukima cyane omumaye bana bakino su muri setini upike mihitwe niwehe mzakurona lwana mzakina maosa mzaitaye tushilo shikonda utyo tata konda utyo ndigwabutayine uwara munasoba mbele yani ala be ni fungolan lango lango le wase fungolan lango eh ojo oh, ori eh, anza bibi yeso anza bibi eh ala mani na sima sema bila kongo eh. mama kitavozeka eh, na amza na mwana mwenyewe ambo eh anzo sikela ayo nasanga fauna fauna lewana fauna tale ushika na ndio ne washi ya ole ne kengena ngana ngana Haki ah, yake mzee nishachora ndao tangu shauriana vitolea vitolea mwingine ili kiukweli mzee tena kweli fahamu kiongeana kweli kwa kweli nikushauri jamani lakini nikutangalo hata nikuongee ta aki yake usungu ile tulipe ni wewe ya akili ino alobisa ali sawa anayo kondamsa ukambi inesekini mwangai anayo kinyakia ule anayo kondamsa ukambi na ikini inesekini nusu na amtakani ite ni una pressure shauri yenu ndio si mwabuula miele mwabuula mbakata mushauriana kweli mzee yani yini anesa kweli nusu tunalwendea no bewe hasa kuingiana etusi byo motenda sana talungwa shikana si può fare to bene angalo nyakwa to pero ne shiki ibocho ile tele bo nyaka to le nyaka ol bole bo jinga ta ole nyaka bibi shonga mama kama lile mrungu lile kama ogwelo besa ana mabili akondemse wano Marekani au tashi ani mwanenye nabodenga naomba uanze ibi ngubelana pa umongola la miele kimwalea tamu tamu chungala bya maana amenite nosokilingwe kwenda ukambi mtaka mwalu timie ngope mzee fano ayeta mombakawa bakikina wanyo mosuyale wewe mapantalo mashile onu nakya ola nalela yo nabwacheyo nyake asikili ah, nabali wiche wanangu alenga mm. olina nemanga kila tindi kushirikisha umakalula nesa shine sambo ya ama ama malo kana kweli eh na shina bolo ngeni tani misa tofauti no omanyo mnasho siku ni mwanzo chunda makala vitamini la yo tema ni mbini mtu ola ene changa ah si chea unaupata mwana mati na wala mwana mati era kila e soko ndani mwana mati na wewe na mtumina tata mwana era unaenda video mwana antu mnayela nalupatamana vachiru kambi amuchwa bahati uchwa mbele na macho ale ito emu kabisa ya untema kweli iko na afrika lakini ijapokuwa imechoba iteine tino umwana chekwa makene kivile manga mtini naye Afrika odume kila itukwele te maji iyo atoma ela manga lakini ani mutuma kwele umutuma kwele umutuma ela manga na na hata na na bosu kiyo e nikyo sasa imtakana ubinde etu etu etasaka wani untema yini ele bino umandisa umamanga unayiyombesha manisha yile yaani? na mashabiani musele na masheli ani waonda kwenene ana ale ala ana kuba ondobe ma na ana chaka chaka kama ana ale nse a ule na tatizo yose tiktak tiktak ni ana ale awangene manga ila ni ana wako ndela afrika afrika mutuma bituma mwanangu maisha kama kwa unanjilo ni wewe fulani ale ana fulani ale chinakunda vachinavo nhengo kundona vakini na olukwafu but pena na machi vatokola navo alimanga tatupato mwanake yanzelo ili lotani ola mwa ola lomu mpaka mwa cikebile ushinenso nakepeta shinenso niwetoa ola tuele bango banu alana ho akili kimasana wakolana akili bope bope ometi wa kwanza tenda iyo ino lakini vexitokea vamanga valemanga nonse taleove nonse lakini nimondo xaverie vino konda machana waansenga no marikani alemisa aingini manga unakonda navo nexinavo bo bafika mexinava vetu utswa vula yini vina vino xikini xi lesongo sama yona ni mu vula vukwena ni limana wini wa vuxawuri xa vachanana yini vine na vana vachina okonda nakuvi aena kamatsirela asheti siku kama undi vanachakila vanjonge nashimito kwayo mwanangu nala undi ananoenani nafune okushauri shautsana okushauri naye ndipende mutapene wetu iye mushauri ndovu yane tatumusa ala wala lakini nokini vuvola kabisa ineto niyete iyetu ikonda afrika chochana teanziwakiza kivile ukachapakuti anesambo kwele umukonda inshauambe chiikonda au washoambi chichana ibibi lakini lakini eyo iko ndafile kashoro kwini tyamvura yishakalisa uri mwenda watswaye uri nishimola mwenda inimola vyure no simishinabaika mutonji totwa tuna na misaada vyo vyo kidogo watuma hela kidogo watuma hiyo mbesha ndoko ya ana lilo titata kuchantule wana ala bibo ino ili kina wote wasekeleza ama tiki changa eh ndio mfeso katika Afrika au mbao wa vinga vingereza na misaya yangu Bita! Bita! Etat! Kawa yun? Eh, eh coba. Oba, wase ba on? Shiga mun. Yani wase wase mo be nyumba be yani ya, yo oh, alondo ah, be ati twike. Oh. Kuna wanga amanga, na wanga amanga, kamanga. Obonga amanga, obonga amanga, obo etabile mpaka tani wanga amanga. Wanga abile. Lumbako be ati bino tumubala suku kisatu tabamone anu mbuka. inaona ndani ati nawe oma ole nawe watata omwana e ole yani ose nawuthimba nawuthimba ose akishi namona pakalekana sasa kama tonamona obakile amuwazayo naye mobakile umwazi obitobe athi anaba ole jiongeza ole lumyano shile mtu msohoshibita lakini ulimufikirie tupataye umbaka walelembyane athi bino namunita angena tu sasa wachongena uyike wake waboolaya na shule uyo mama onyu wingi tam ondie na ah abade ah, we ati timi na wabola oh sasa umoto ndo mufikiria no zino ndo natenda bi lunu suku eno koro bino ni ungwe sao muchungi sundu bita umungo bita ni ungwe sao yuzo yuzo bati ya ko oye oh wangena uchungula msa wange bila bibi na ube na bati ka mone ano sala ndo we ati eh so bafu sana Odi odi. Karibu karibu karibu tata, karibu. Eh, karibu tata. Karibu lo mama. Bile. Eh, yangeni, yangeni. Mama mami. Eh, bachwa no to lilembe kabisa to lilembe kabisa isitsi kabisa kwa ndani. Mango ojo basama ni batani. Inishna chonda bita. Bita. Eh, bita. Bita shilewa. Bita eh, ayangena. Ayangena ngena eh ayangena ino kyanga ya chimba yangena unatebetana leto nansanga tata aha eh ayangena kabisa sasa tomona sawa tomona nake kabisa sasa mwashikana sawa sawa ndo mama eh bino <coughs> ngwela angena nomwana não vingi vyana vitobotavota vichanganachanganya vatototini itulia tavyotulia sumanyiwewo tulangu nduri wasi sumanariwe uko wazi vana karibu masala bili anza ebeki biki anza Nzaya kalau i k o r Oh, bagus mana? PP lema. Mana apa kita sebaya? Oli biar nubah sebaya. Angi bang mana? Ima soma soma. Dah somi. Iya, kumbaka. Sogian delawi. Ah, mzale sawa no. Machandi. i Waji mina ulu zo. a i wala mzee tino suna, wala mzee kama i achi amete shike. Mzoga abuta. Abuta na abuti. Na kiaba motocha. Leo, kuna matatizo m k o n g u wangu. Ila Sasa mzee, uh, nato jumbe fulani kiufupi, ama kweli ndo wanitanisa ndo kwanza au tukutane historia na wewe ni nyuma sana kikondele ni anze muhimu sana bana ilichwali wefano fanuel ane mwana mtalo leo muungwa fanuel mtalo leo muungwa wabokona la chinga bakono nomse au boshona ni bokona bakono ni bino fanuel ni mwana kweli kwangoni mwana apana ubitobe achana lo shirola onu bino sio shimutani bokonda ngamato bino onu bino sio shimutani bokonda wewe nolatushile washile bwahera niutatangwa nutamanope otoshile uchawa mtako aliumbwa yanso akuna kitako kumangalabafu taleono alebeno taleo tevatisho teliwo bahati nakundeo era noutoma obe kweli fanua ni ula lusungulu afama ono vinu vimokoshauriana vino obe obe Everybody will put that down. Ela que te la tata, ela que te la tata, chuma. Ai, le regalo su chile só. Tá me deu que eu. Ai, não me deu essa tata. Tá, tá. Olha, isso que eu. Katini da. Na o gwela, so ya bona mami se boy, ale ba na, ba ngi no bona. Katini da, na katini da, ta ne na. elakabo olaba olelema babilema nabota bilema ikanilelema kina jeri jeri obe sumaili bino kakobele pumbafu pumbafu kama bonge boshibibino benuosakakol mungu ye nalambuishine mwenyewe nalambuishe omlesinise 보여 좋다 그거 왜안 해? 아바트 그건 거 좋아 에? Mándele. Mándele a tu chet. Sí, lo vamos a la vez. É, olha aí, não faz isso. Tira, tira aí, tu. É? Eu não vi a tua, eu não vi o ah, mano. É, mas eu te falo. Calé, ah, calé. Olha o meu mano. Calé. Hã? Vida. Vida. Olha o meu mano. É cá onde, cá onde. Lé, lé, olha cá. Não, olha cá. Uh, ele. Tu liga, panza, tu liga. Ele. Tu liga, panza. Ah! Cá Tudo goi. Cá um goi. Ondaba achoro lwacho. Nayibe aechi. Nayibe aechi. Ende acho bya na zo kisa du bola benyo. Kaungwai. Bola benyo. Kaungwai. Dosi binacho ale dosi yangu. Alani wote na Kale akale. Kale. Sasa elimu. Na neta na wewe ni wa ndao. Usangani kutolewa wewe ndogo hiyo show hata ngao eh? oh, na umbuti mimi nafikiria umbani golobe, umbani na nyimbo mangolomba kole bwana eh. Atula tudio lombaka kama inabidi wewe ujipendelee lombaka na lakini alo afani kwa hiyo ongea betu abele kwa tuta wana. Eh. kale ya kwanza eh yo achi ebilo ele bino watango ogwira bino yosimwe tanana bi ondana byosibikini picha nike nyonazo shashi munyata byose nike bero byose mumfamunia byose nike byose byose mu basanga ole mama mapenzi byose nike no no no ne molo ayike umungwa byose ayike tamuwaza ni mama katatushi katatushike hiyo bitu kwa hiyo lelo iji iyanjilazimisha lazimisha bana banji onda ni nibo chike kadwa franga chabula ya mwanja lazimisha bana shike bi onda onda mule anena abyo le ama na ale onde wa onde bwana le anana tamata franga mwana kumbe ashira ah, piku yani ashira ah, azimiano kumbe lakini mulazimisha mishaka jwa franga bila chila franga tayela ta eh mwale ntwa marekani tachile tataula ta 10000 dollars tachichi franga cha tari kwa hiyo am ah, amsingele wingi tulia tulia tuta tushi muda ya ta eh nishi yolo ndo mboka ile tonge kisha toshi wa kilisho baze lakini nishi onda ntango ubola eyo ila obo ila pere mpere oba aelekezini wini wicho ono nicho nicho olo kwa hiyo bibyo apana bilazimisha lazimisha mapenzi bio tabile sawa lewa undane bwana unya kila eh eh franga chichi yetu betu tuto ata tombe tatusho da into franga kwa ya msingi tulia toto umbuka mwa franga bichita tutida yenu obe bila tondo kama bo ulia kama waonga mkondele sawa kondela lakini bichita vutu ama muzi tato ondi lazimisha mto kwa hiyo Na nabola utulie, eh? maana kila etu ni hiki bishi munyaka bahati wewe dosi ni hiki. Kwa hiyo utulie kwanza, tulia kabisa, tulia. Kwa hiyo hivyo kila etu hiki. Mungu aina sawa ni Mungu botenda nashimwala umakini manga lakini na ufu ya kupanga sana yani achishina emena ikonya nanu mena undebo tunataka ni achimanga na unda ni achimanga sana nume na unda ni achi unataka waite vile undane nake bope lakini changana maisha matole tamalo mtocho mwanzo maisha matu matole na mwe wetu mhm. masabisho bino byose shekina ubadiria iwatalange ne mbakalo chimamba kole bola yeshida eh, onetaka tusheke tole afunga chabene biyo sitokakila bene yeke tole afunga chabene nitanga na afunga chabene jiki chasababisha bechosiwola onoza takata chebe franka chabene chinalo chilomboza enda lemte namtonga ni mtu siku chose kumbe wike vivi kinike lakini sasa sababu yeye nisumbwa kote numbakani achicha ikiobe ola bitondo nalo njitocho mwanzo kama undana veni bila usaidia manga ndada samani unawankacha kabisa apana echwanda vexivumbocha mwene umbuka hmm? iwo mene xikomba emunye ata na masimu ya miliyo wa tonga kajwa tama ya franka ni xiveni venu bwana machocho